سربند آپ بنانا یُس اِرِگیشن تحت بنانا آو تم سی مشکلات ویس تو سو زمین کو سیٹ گوتہ پائپ بلک پتم دا مشکلات پاس یمن سی پائپ گئی بلک اس پھر ہر روپ پی زیادہ تم سب کم چپٹ آب تمہیں ییٚمہِ آبادی مشکلات سڑک بیٚیہِ ہسا چھِ یہِ آب و یہِ یہ پیٹ آب سۭتۍ ہسا زیادہ زیادہ مشکلات بَنیو نہٕ پائپ فصٕل یم بہت فصل کینٛہہ تیٚلہِ کَمہِ تیل کم اِرِگیشن کنال بَناونہٕ آمُت پتمہ زیادہ بلا گئی سر اَچھا گئی ملزموں نش مطلب سو غورا کورس یہ پہ لیک گا یہ خطرات سرمند یہ لیکن واپس نقصان آئے سو زمین تک سکول رود وو پہ بچی گھر بند کر روڈ درامت جناب سیون چٹھا جی ہیں جو پونڈ کو آگے سے وہ بلاک ہوا ہے اس کی وجہ سے جو پانی اوپر سے آتا ہے اوور فلو ہو کے آتا ہے اس کی وجہ سے جو یہ پانی یہاں آتا ہے پورے اسکول میں آتا ہے کلاسوں میں پرسوں پانی گھس گیا تھا پورے دو تین کلاسیں تباہ بھی ہو گئی اسکول کی تو اسے خطرہ بھی ہے تو ہم اپنے بچوں کو اس دن اسکول بھی نہیں بھیج سکتے ہیں اور یہاں بہت غریب جنتا ہے جو کہ ہمارے یہ دان وغیرہ فصل جو بھی ہوتا ہے سبزی ہے کچھ بھی ہے سر وہ اسی سر پہ باقی ہمیں یہاں پانی کی کوئی سویدھا نہیں ہے نہ کوئی نہر ہے یا نہ کچھ ہم ہم اسی کے پانی سے اپنے بچوں کو اور اپنی دان وغیرہ کرتے ہیں تاکہ کچھ مہینے کے لیے ہمیں سہولت ملتی ہے یہاں نتیجہ یہ ہے کہ اگر یہ سر یہاں سے چلا جائے تو ممکن ہے کہ ہم لوگوں کی تباہی ہم اس میں نقصان میں اور ہم اس میں خطرے میں ہیں یہاں کی پائپ میں بلاک نکالنے کے لیے میں اپنے ناظرین سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے ایگزیکیوٹو انجینئر مسٹر وی کے کنڈل کے phone number nine four one nine one zero seven three seven seven پہ کال کر کے اس میں دباؤ بنا لیں تاکہ یہاں کے مکین مشکلات سے دو چار نہ ہو میں ہوں پیر اظہر سنگونا کپوارہ کشمیر سے انڈیا انہرڈ کے لیے